yoo xiqqaatti amma talam akka jaarsisii sun arku ganda sanirraa hayyoo teenyarraa jijjiiru qabdi sirriitti sila maallaqa dhalaa faayidaa hin qabu abbaa isii booda fuudhu taa'u dalagatee fuudhu. Ah, Ni dawwalee na kaas. Amma qilleensa warra gaa. Hajji bidaan si jegana. Sigamte maal kan lukkuu waan ta'eef kun? Kan lukkuu bahaa guyyaa tokko guddaa tokko asitti opereetionii bira dhufee. Ma nini mangeeleteti? Mee guarda naasee neekkane. Onoo guarda. Mee isa jiranni. Wayinee kasaaraa. Mani. Atis ijoollummaan duraanuu sambuusaa <laughs> firaa dhiisi jee si dadhabe.

Gammata amantaa. Nakkee isaan irraa taa'an isaan irraa taa'an miti. Namatti jala jiru gammachuu waa harka. Gammachuu ta'ee jirtu gammachuu rabbii qaba waan. Nakkee gammachuu rabbii illee qaba nama gammachuu fi fidaa gammachuu rabbii irraa qaba jaanii rabbii irra dhiisani. Gataa yeroo godhanii fidaa rabbii. Nakkee nakkee. Hiraarumaa dadhabannee jira hiraarumaa kunuun guutamu takka. Maal maal maal maal maal maal maal maal maal maal maal maal maal maal maal Irraatiin irraatiin jireenyi ka jireenyi namaan qayyala. Wagguma takka hiraar malee nagarre takkaan. Aduu jira fira dhagee mataa kana. Waan maatu si hiraar si'aati anaa hiraara kun jiraati ilmoo tana ilmoo tana abjeeti si akkana ta'e malee sila akkana hun ta'u. Suutaan baluu kan jiru lolaan dhagee akkuma ta'e. nu beeku akka nutti jiru. Akkaataa kun nutti jiru Laala Sagalee duraa sagalee. Waalaikum salaam jedhaa as Nu wajjin taa'aa moo? Wai jireenya jireenya jiruu deegaa keessa nu waan jireegaa kun jireenya namaan dabarre kita boleh macam macam kita boleh Paksa walman udah berarti walman udah berarti apa? Walman udah berarti itu tuh apa itu tuh kau? Paksa walman udah. Hari tidak. Kamu kemana? Kami berak tuh dia mau jalan aku di sana di sana cara hamba itu. Aku macam ada sih kalau maaf hamba tuh di juta mau pergi di dia tuh di. Kasih tuh boleh. Amma kena sabar lega. Yo yo dah nagaa nagaa ati biyya tanattis kan achitti habella habella habella mi bar bar jaaltoja habella mi bar hawaala bar hawaala bar atiis asis ijoollumaan duraanuu sambuusaa firaa dhiisi jeessa dadhabe bar asitti heerumtaa siin jee <laughs> asitti heerumtaa si jee wannummaan hagana si heerumtaa ijoollee heeruma keenya. Ayi deeggata. Alaas ammallee biyya sana dhuftu an hin dubbadhu ati isa yeruma itti dubbadhu gaafa dhuftee naan nama si godha qaxxisaa hayyuu iftaan dhuftee jechuudha. Iftaan e taan baharachi baatee buuta. achirraas nama naasii godhaa ilaa bakka tiyyaa akka dhuftutti hedduu nama hiyyaa jira saahibban keenya ijoolleen biyya eegaan deeme beeyta maallaqa caalaa namaan bare waan nama si dawwan jalaa nama si godha ammamma. Dawwan ilaaltu illee amma isiin dhibbirraa dhibbatti yeroo dhufte mee ojoolleen hebbaan baay'ee waan qabuuf kuma shanitti kuma shan caalaaf yeroo dhufte kuma shan caalaaf yeroo dhufte kuma dhufte seenuu qabu yoo xiqqaatti amma isa dalagu yookiin amma isa shan yoo xiqqaatti amma ganda sanirraa jijjiiruu qabda jechuudha ganda irraa deemu san akka jaarsisii sun argu ganda sanirraa baay'ee teenyarraa jijjiiruu qabda sadiitti silamaa laga dhalaa faayidaa hin qabu. abbaa isii booda kudhu ta'uu dalagate fu. Bakkaan itti taa'uun qaba. Nan qaba. Kanaaf kennaa hunaa dawwaleeti. Karaa fi fiin mootatis mootatis qabadhu atillee waliin fi mana kanallee waliin jirbiise. Akka inni dabalatti na fuuri. Lakki lakki. Dhugaayyuu dhugaanii be bubbullaan naraa nagni koo jige. Waan satti mun qabu. erga seena na jalaa ayyaadan Ayyaadaan ayyaadaan lubbuu siif qaba hin barreedu baqu eegaraan duruu icciitii qaba hin taane akka.